من الأردن هي رؤية تتحدى وتخلق الأمل وتخلق أيضا الخيال والإبداع أتشرف بأن أقدم لكم الآن روان بركات وهي مديرة ومؤسسة مؤسسة رنين روان أهلا بك مساء الخير لا سبيل للتغيير دون دون ايش دون ان نفكر دون ان نتخيل دون ان نعبر لا سبيل للتغيير بكثير اشياء واهمهم المنظومه التعليميه ليش المنظومه التعليميه لانه التغيير بيبدا من الشباب ومن الجيل الصغير الجيل اللي تعود بتعليمنا على فكرة التلقين قد ايه احنا بنتقيم بالاردن او بالوطن العربي لما نيجي نقدم امتحان التوجيهي شو بيسالونا انت شو حفظت بتيجي بتكتب بس انت شو بتفكر ما بيعني لهم انت شو طريق شو رايك بالموضوع الفلاني برضه اخر همهم وبالحقيقه اذا بدنا جيل قادر على التغيير لازم نفكر كيف نخليه يفكر بحرية كيف يتخيل كيف يحلم كيف يعبر والأهم من هيك كيف يسمع وحدة من الأشياء اللي عم بتخلينا دايما غير عن الباقي ومتأخرين عن الباقي إحنا ما بنسمع بعض ولا للأسف حتى بنسمع حالنا بنكون قاعدين بنتناقش مع شخص كم مرة صارت معنا كلنا قاعدين بنتناقش مع شخص بس عم بنحضر شو بدنا نحكي لنضحض رأيه بس ما منفكر ولا لمرة قد إيه في أشياء ممكن نتوصل مع بعض لنتيجة جديدة فيها كل حدا موجود هلأ بفكر إنه التغيير إشي صعب بدي أحكي لكم عن تجربتي الشخصية وبمؤسستي ولما بدأنا بدأنا بفكرة أن نجد محتوى مسموع باللغة العربية الفصحى للأسف لا يوجد محتوى صوتي باللغة العربية حتى الأولاد يسمعوا أو الطلبة يسمعوا ويتواصلوا بطريقة أفضل بدأنا المشروع قبل تسعة سنين كنت طالبة بالجامعة بلشناه بلا ميزانية اليوم قدرنا نوصل لأكثر من عشرين ألف طالب وطالبة بالأردن وأكثر من 150 مدرسة وندرب تقريبا 600 معلم ليش؟ لأنه آمنا أنه التغيير بيبدأ منا كل الناس بتنتظر التغيير من الحكومات ولو الحكومات بدها تغير كان غيرت من زمان التغيير بده صبر بده كثير من الاشياء ما تفكروا انه احنا برحله التغيير كلنا كشباب هلا لاقيين الطريق ورديه بس قد ايه بالك طويل وقد ايه بتعتقد انه بدل الباب 20 رح تتسكر بوجهك وبدل الشخص رح يحاول مليون يرجعك لورا بس قد ايه انت بتحول هدول الاشخاص بدل ما يرجعوني لورا يقدموني لقدام وهم يكونوا سر اندفاعي ويخلوني دائما اؤمن بانه التغيير تغيير قادم آخر إشي اخر اشي بحب اقولكم اياه بدل ما نلعن الظروف اللي حوالينا ونقول احنا ناقصنا وناقصنا نقدر نقول احنا عنا واحنا قادرين واحنا بنعمل واهم شيء للتغيير ان نحب ذواتنا اذا حبينا حالنا حنحب غيرنا وحنقدر نغير وشكرا لكم